Keep your mind.

sorry. मेरे मन की जो सुन झुमरे पास आके भी मौन है तू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 a beaucoup d'inspiration pour déranger. C'est pour danser, pour bouger. danser. C'est un de putain. Maintenant le couple arrive. Soyez prêts mes gars. Moi je force pas. Tu connais un nom, c'est carré. Je suis parti de rien, je courais derrière le buzz Sans l'état de mes pieds, je glisser dans du buzz et vénère Je suis passé le futur, je le compresse Je crois en mon Dieu, je fais pas des rêves sans fin Le rap n'est pas fait pour les bâtards Je tout tous à loser les réseaux de commentaires à défaut de me ruiner La meuf a une face de star Elle veut juste m'intimider pour des pubs sa gueule, je peux me permettre de chier J'ai grandi si vite comme une épave, je rappe du gant par la que je suis dispo, voulez-vous des clics ou des claques Je réussi à danser comme je suis dans le gamos Et pour ça ma vie c'était une pétasse de malade Au début dans le doux j'avais rien, j'écrivais des tests pensais qu'un jour j'allais pouvoir percer. Et maintenant, grâce à l'artiste dans la puta, ça lui demandait elle s'aimait bien à me Voilà, outil qui m'a envoyé. Moi, je suis pas presseur. Depuis petit, je fais du rap. On essaie de sortir un truc sous prétexte que ça marche. Bon, c'est J.K.Fo, Amos, RIP, Funaki. Ah, de c'est Cho, Yomiele. Ah, Ramadan, c'est chaud La c'est casse, casse, casse, casse. Ah, la c'est casse, casse, casse, casse, bye. La go c'est casse, casse, casse. Cause ah, I oh, yo. love. बेचारा एक वारिया एक वारिया भी जाया एक वारिया राह तक मैं बेचारा एक वारिया कमल बनाया river केसरिया के